next song ko para sa lahat ng single dyan. Mag-ingay! Nasulat ko tong kanta na to para sa inyo. Landiin nyo na ako Parang awa nyo na Diyos ko Landiin nyo na ako Parang awa nyo na, Diyos ko Wala bang lalandi dyan? Sawang-sawa na akong mag-isa Wala bang lalandi dyan? Sayang naman yung pagka-loyal ko Wala bang lalandi dyan? Panigurado gagandayahin mo Pogi din naman ako sabi ng nanay ko Yun nga lang di sigurado kung pati sa nanay mo Sagot ko ng lahat pati kuryente tubig nyo Di na ako bumabat nyo na ako Parang awa nyo na Diyos ko O oh, palitan na natin yung apelido mo Lalalalandiin ah. nyo na ako Wala bang lalandi dyan? Sagot ko na, pati ang tuition nyo Ayos ba yun? Wala bang lalandi dyan? Araw-araw may gin yung tatay mo Inuma na! Wala bang lalandi dyan? Sa'yo lahat, pati ang sahod ko ko Sabi ng nanay ko Ika lang di sigurado kung Pati sa nanay mo eh. Sagot ko ng lahat pati Kuryente tubig nyo Di na ko bumabata Kaya ang init landiin Nyo na ako Parang awa nyo na Diyos ko it up last time for Penguin. Let the end, yun na ako. Ultimo yung bata, bakit may jowa na? Yung mga tropa ko, meron na din Habang kayo, sana all pa rin Ay, landiin nyo na ako Landiin nyo na ako Di na ako pumabata, kaya Landiin nyo na ako Thank you, the song is called Landiin nyo na ako Nasa Spotify siya Stream nyo yun, effective yun Andyan yung jowa ko ngayon, nilandi ako